mamela ke ndicela undikhangelela usebenzisa igridi yakho liphambi kwakho ne leliphi inani eliphambi ko-hundred lathi andibona very good ya ya kave ndibone apha okay yibloko kabani le yibloko kaba bangapho tena balapha umnye nice one yibloko kabani le bangapho 100 abalapha umnye ne okay ndifuna undisebenzele ke kwezo bloko zakho Bangapho 10 abakule grid ka-100. Ubabone njani? Khanibonisa ubabone njani? So ubale eminweni akho uyibale njani apha?